来，我们来看看这样的影片。开始锁死失控了，其实大概有两三秒的时间。来，我们再看一次。滑行距离大概有将近二十公尺，两秒钟的时间，真的失控的时候，其实它没有立即的危险，看起来还蛮安全。来，我们来看一下前刹车。 如果是前轮锁死的话，我我们试着要去挽救它，甚至两只脚想要下来做一些支撑。我们再看一次。一旦前轮系统，因为前轮是呃掌管我们的操控。 当你的操控轮锁死的时候，你是没有任何的操控能力，而且没有抓地力的时候，会在非常短的时间，我们看的这个影片大概是一秒钟之内，你就会摔倒，而且不可挽救。好，那我们经过这些讨论，我们知道前轮刹车有它的好处，也有它的缺点。我们再来放 ABS，把安全的防锁死系统建置在前轮，那我们相信可以去。 避免掉前轮失控的危险。那我们还想要再多告诉大家一些，我们要怎么样使用刹车比较安全呢？我们就用这台车来做建议好了。放一、二、五 ABS，你可以非常的放心，不管任何状况、任何车速，大家都来用前刹车，非常的安全。很多人不敢坐 前刹车的操作，因为他怕会制动力太强会锁死，这是大家担心的。现在不用担心了，都来用吧，非常的安全。那我们还建议另外一个，请大家同时的使用刹车系统，前后轮刹车，因为我们这台车两个轮子一起刹车的时候是有局部控制的，还算安全。那么这个同时使用前后刹车，不只有棒业务 我们建议大家用所有的机车有 ABS 没有 ABS 单回路双回路都没关系，我们都建议有这样子良好习惯，同时使用两个刹车，你们会发现它的减速度非常的好，车子很稳定，就算后轮有一点点甩尾，那也是在很短的时间很短的距离，都算够安全的。最担心的是这个，我们的后轮真的没有控制。 如果一不小心真的，呃，直觉反应按的后刹车，开始甩尾，开始失控了，怎么办？不要担心，我们刚刚影片看到，你还有两秒、两至三秒的时间内可以修正它。那我们希望你不只是去修正而已，赶快把前刹车抓进来。后轮在失控的时候，赶快把前刹车加进来。我们的 ABS 除了 ABS 可以再进来做保护之外， 那么它就回到了我们同时使用前后刹车的好处。那我相信大家如果掌握这几个方法的话，就算只有单轮的 ABS，它的安全性也是足够的。OK，好。